Неси мою ношу, настанет день, и я ее брошу. Я маленькая лошадка, но стою очень много денег. И я везу свою большую повозку с того на этот берег. Мне хочется плакать, мне хочется смеяться, мне хочется прыгать, валяться и брыкаться, чтобы быть суде Или хотя бы один Но я работаю, как вол в моей тележке кокаин И я умру очень рано, и я знаю об этом Может быть не весной, может быть ранним летом Я люблю слушать песни и костра нюхать дым Но нельзя мне отвлекаться, я везу кокаин большую полоску с того На этот берег я устала ужасно Я хочу отдохнуть, съесть мешков десять сел И надолго уснуть Я хочу к перелетным птицам вклиниться в клин Но работа важнее, за спиной кокаин Мне противно и трудно, но нельзя отступить но все это потом. А в данный момент какая разговор на этот берег. Мне обидно и капают слезы, когда мне под ноги кидают розы, когда люди на улице и в окнах квартир меня встречают и устраивают пир на весь мир. Мне рады даже малые дети, мне машут даже деревьев ветви Меня приветствуют все, все как один Я привезла им новый мир, я привезла кокаин Я